ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Na kwa maana hiyo nimefanya mabadiliko madogo ndani ya baraza la mawaziri na nitalitaja baraza ambalo nimelipanga hapa. Zege hailali wanasema ni hapa. Lakini kabla sikuingia kwenye baraza, nataka niwaarifu kwamba nimefanya uteuzi wa wabunge watatu. Nimemteua ndugu Bashiru alikakurwa balozi kuwa mbunge, lakini nimemteua balozi Liberata Mulamula kuwa mbunge na nimemteua balozi Mbaruku Nasoro Mbaruku kuwa mbunge. Sasa uteuzi huu umenipelekea kufanya baraza la mawaziri kama ifuatavyo. Ofisi ya Rais, na naomba mtulie, vihoroho visinani make, nimeona nyuso zimeshabadilika, vifua vinapiga vikubwa hivi. Naomba tulieni, sikuacha mtu. Ofisi ya Rais TAMISEMI, waziri wangu atakuwa Umi Mwalimu Ali, Umi Ali Mwalimu na Naibu waziri watabaki wale wale Festo John Lugange na David Silinde. Ofisi ya Utumishi na Utawala Bora, waziri atakuwa Mohamed Omar Mchengerwa na naibu waziri atabakia Deogracius Ndejebi na Mwita Chacha Waitara. Mheshimiwa George Mkuchika anabaki kuwa waziri wangu ndani ya ofisi ya rais, nampa kazi maalum. Ofisi ya makamu wa rais, waziri wetu ndani ya ofisi ya makamu wa rais ni Suleiman Saidi Jafo na naibu waziri wake ni Hamadi Hassan Chande ambaye ni mheshimiwa mbunge. Ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, ulemavu na mambo mengine yote, waziri anabaki kwa Jenista Magama na ofisi hii sikuigusa. Ofisi inabaki kama ilivyo. Ofisi ya Waziri Mkuu uwekezaji, nimetoa kwenye ofisi ya Rais, nimeishusha ndani chini ya Waziri Mkuu. Waziri hapa atakuwa Geoffrey Mwambe na naibu wake ni William Tate Olenasha, na nataka niwaambie muende mkaunde haraka hii wizara. Natoa muda wa miezi mitatu, wizara hii iwe imeundwa na imeanza kazi. Vinginevyo mnanionyesha kwamba hamjui mnalotakiwa kufanya ndani ya wizara hii. Wizara ya Fedha na Mipango, waziri atakuwa Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba na naibu waziri atakuwa Mheshimiwa Hamadi Masauni Yusuf. Wizara ya Katiba na Sheria Waziri atakuwa Mheshimiwa Palamagamba Aidan Kabudi na naibu waziri atakuwa Geoffrey Mizengo Pinda. Wizara ya Ulinzi sikuigusa, anabaki aliyekuwepo. Mambo ya nje, waziri atakuwa Mheshimiwa Balozi Leberata Mulamula na naibu waziri atakuwa Mheshimiwa Mbaruk Nasoro Mbaruk. Wizara mambo ya ndani inabaki kama ilivyo. Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi inabaki kama ilivyo. Wizara ya Biashara na Viwanda, waziri atakuwa Alexander Kitila Mkumbo na naibu waziri wake atabakia kuwa Exaudi Kigahe. Wizara ya Madini inabaki kama ilivyo, ardhi inabaki kama ilivyo, maji inabaki kama ilivyo. Michezo, waziri ni Innocent Bashungwa Naibu wake atakuwa Pauline Gekul. Nimemtoa Ulega kwenye michezo, nimemrudisha kwenye mifugo uvuvi, kwa sababu alikuwa kule na amefanya kazi huko, aende akamsaidie waziri kule. Elimu, sayansi na teknolojia inabaki kama ilivyo. Wizara ya Afya, maendeleo ya jamii, wanawake, watoto, wazee, mambo mengi. Waziri anabaki kuwa Dorothy Gwajima Naibu Waziri Godwin Mollel, nimewaongezea Mwanaidi Ali Hamisi akashughulike maendeleo ya jamii na mambo ya wanawake na watoto wao. Wizara ya Nishati inabaki kama ilivyo, Wizara ya Utalii inabaki kama ilivyo, Wizara ya Kilimo uh, inabaki kama ilivyo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi kama nilivyosema. Waziri anabaki kuwa Mashimba Mashaka Ndaki na naibu waziri atakuwa Abdalla Hamis Ulega. Wizara ya Teknolojia, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, waziri na naibu waziri wanabaki kama walivyo. Kwa hiyo ndugu zangu mawaziri, kwanza niwapongeze kwa kubaki na nimeona niwabadilishe badilishe, kwa sababu kwa sasa hivi toka mlipowapa pale mwanzo na sasa hivi ni muda mfupi kuona nani kashindwa, nani kafanya nini. Kwa hiyo nimeona niwabadilishe badilishe, lakini tunapokwenda, nataka nirudie kauli niliposema tulipowapa hapa mara ya kwanza, tunaanza na hawa. Awamu ya sita inaanza na hawa. Jinsi tunavyokwenda, tutaona nani tunakwenda naye, nani tumwache njiani, lakini kwa sasa tunakwenda hivi niwaombe sana mkafanye kazi zenu, kila mmoja kwa wizara yake, kila mmoja na pahali pake, mkafanye kazi zenu. Alivyosema hayati Dr. Magufuli, manaibu mawaziri wakatumike vizuri. Mna mtindo huwa hamwapangii kazi, kuna kudharauliana, na hata sasa hivi na baadhi ya kesi manaibu anadharau waziri wao, waziri anadharau naibu. Nimesema tunaanza hii katika awamu ya sita. Dharau zikiendelea, basi tutajua cha kufanya huko mbele. Ninachotaka ni kazi, ni kazi, ni kazi, na sitaki kusikia kingine. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba mkachape kazi. Baada ya kusema hayo, nadhani kwa leo itoshe. Niwashukuru sana, niwashukuru wote waliokuja kutuunga mkono kwenye jambo hili, lakini wale mawaziri ambao itabidi wape Niseme tena, zege hailali, tutapishana tena kesho hapa saa nne asubuhi. Tukienda mapumziko ya Easter, mambo yote yamekaa sawa. Kwa hiyo tunaingia Easter, aliyenuna kanuna, aliyefurahi kafurahi, lakini tukiingia Easter mambo yote yamekaa sawa. Kwa hiyo kwa mawaziri ambao wanabidi waapishwe wataapishwa hapa. Kuna jambo